Hey guys, aku Daniel and welcome to the escape. So, hari ni aku rasa aku nak buat chores sikit kerja rumah lah. Tapi aduh, tak ada mood juga sebenarnya ni, tapi aku paksa diri aku untuk buat kerja rumah dalam aku dah siapkan dah Aku tak record langsung Sebab je lah Privacy sikit dalam rumah aku Even though aku dah buat shooting banyak kali dalam rumah aku kan Tapi aku rasa Untuk bab-bab Reality ni Aku elakkan lah Sebab Faham-faham je lah Kalau shooting tu kita boleh hide lagi Kita boleh sorokkan lagi Kalau vlog ni kadang-kadang ternampak sampai Kita nampak sampai hati Tak best so Jadi sekarang aku rasa aku nak buat vlog Aku nak kemas studio aku ni Kalau korang boleh tengok studio aku ni Nanti aku akan tunjukkan bersepah sangat It's messy. Sangat bersepah Tambahkan dengan Ni Ni ni Ni ha? Dengan lagi seko tu Ke sini kau Kamil Kamil Ah, ha, Nampak ni ha, Ini Aku buat hal Aku buat masalah ya? Nah, look at your face. <laughs> so messy guys kotor sangat aku sebenarnya tak ada mood juga nak kemas ni tak tahu kenapa puasa kan kita lapar aku tak lapar tak haus tapi cuma dia macam exhausted tau penatan juga lah okay, penat menahan lapar dan dahaga okay. kemas kalau korang nak tahu dah banyak dah apa orang kata pieces uh, tai cicak tu aku sapu bukan tak sapu tapi cuma dia dia kot sekati dia je dia nak nak ah uh, nak berak yeah. orang kata biadab lah namanya oh sini lighting cantik sebab depan tu lampu air depan ni cahaya matahari <sighs> Sebenarnya aku ada plan nak buat konten ni Aku daripada ada parti ni lah bukan parti ah uh, parti lah dia minta bapak aku untuk uh, buat bubur lambuk berapa ribu pieces tak silap aku dan bubur lambuk tu akan jadi ke seluruh kampung lah seluruh kampung banyak siap banyak seluruh kampung kan tahu kalau nampak guys aku Daniel ha, ah, ya, Continue video tadi lah. Aku memang tak dembun nak kemas Sekarang aku dekat Sekincan Aku ada benda nak kena settlekan sekejap Aku tengah tunggu Sekarang tengah hujan Malas nak keluar Saya jaga keluar ha, ya. Vlog tadi ni aku aku sambung terus Aku malas nak nak potong-potong lah Jadi aku buat apa Kemas studio aku Tapi kalau ada mod nanti aku sambung lagi kemas sekarang korang tengok lah video ni Oh Sampai kat rumah Sekarang Pukul 6.31 Petang Almost the breakfast time lah Waktu berbuka kan Jadi sekarang aku nak tunjuk studio aku pun Masih tak kemas lagi Nampak ah. Tersepah lagi tu Sumpah aku agak exhausted hari ni Tak penat juga lah tak tahu kenapa Mungkin sebab Hari ni tak sahur Aku sa aku memang Kurang sikit lah Kalau tak sahur ni Dia melainkan malam tadi aku makan banyak Kalau aku makan banyak Aku tak sahur pun aku boleh tahan puasa Sekarang ni agak Penat juga Tak tahu kenapa Tapi itulah Huh, <sighs> aku rasa aku nak bawa vlog raya nanti Tapi kampung pun tak balik nak buat vlog apa kan kampung pun tak ada kampung aku kat Johor dengan lagi satu kampung kat Sinchan kat Sinchan ni yang dekat Sungai Libung ni tak tahu balik ke tidak kalau balik aku buat vlog kalau tak balik aku hanya buat video wish selamat hari raya je lah uh, aku nak sebenarnya kan tak ada apa Tak ada apa Sorry kalau vlog ni agak membosan kan? Aku memang tak akan cut part aku cakap ni Sebab ada yang cakap dekat aku Tak payah cut Ada cakap dekat aku Kena cut Jadi aku tak tahu nak ikut cakap mana Siapa Aku ikut pendirian aku Aku tak boleh nak ikut apa yang orang suruh Aku buat apa yang aku suka So guys Sekarang kan dah nak berbuka kan Dah nak lagi setengah jam lagi sejam lah sejam nak buka kurang lah kurang daripada less than hour aku nak kena order cepat kalau aku nak order food panda aku malas nak masak hari ni aku order food panda sekarang aku dah order tengah tunggu dia datang lah ni so, jadi insyaAllah doakan kalau tak keberatan aku akan buat vlog raya dan aku akan korang doakan aku lah supaya aku hari-hari bersemangat aku dapat idea baru kok untuk aku buat konten setiap hari jadi boleh malas aku pun aku akan aku nak juga buat dalam 2 hari satu video insya-Allah. Lagi-lagi time kita tengah PKP balik kita tengah cuti balik. So kita orang tak ada buat apa-apa kat rumah. Memang aku semua kita orang buat homework itu jelah. Dapat tu lepak itu jelah. Jadi tak ada apa nak cakap. So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. Eh jap, ada benda aku nak tunjuk ni. Jeffrey. Okay, yeah. How are you, bro? Vaya. Vlognya aku continue dengan vlog yang tadi. Ha, ya. Aku continue dengan vlog tadi yang petang tadi tu Aku pergi keluar, pergi ke mas studio Sekejap benda, buat benda sikit-sikit benda bosan-bosan Geli-geli ya. Aku continue, tadi aku pergi pick up meja, barang apa semua Aku terjatuh tadi, dekat dalam uh, ah, 4x4 tu Nah sekarang aku tengah tengok uh, Match TDT versus Penang Korang faham-faham je lah Aku support team mana Yang tahu-tahu, tak tahu sudah Peace uh, Support escape punya YouTube channel sampai 2k subscriber insyaallah 3k 4k sampai 10k pun tak apa lebih pun tak apa dan jangan lupa support ah uh, Amar punya YouTube channel sekali iaitu Amar's House support sampai dia punya channel sampai 100 subscriber dia agak lambat sikit naik sebab dia jarang buat video kadang 3 bulan sekali buat video so guys don't forget to subscribe like comment and share aku dah ni end escape house peace assalamualaikum bye selamat raya